Halo guys, kembali bersama aku Faisa Sudi dan sesuai dengan yang di dan judul ya. Kenapa halo? Ya gak tau sih, terserah ya. Ini mana dulu? Ini pasti yang ketipu. Allah Akbar, banget. Akbar. Mana suaranya? Ja, bin ich im da. Good man. Dito mo, sik. Oh, mungkin autonya. Yay, masih minta naik. Ska minta naik ya. <laughs> ah, lucu. Ya kamu nonton yang kalian bisa nonton sendiri lah. Eh, kalian kan tinggal ke channelku dan video terlama. Ya mudah banget. Nah juga aku pasang linknya. aku menyesal telah membuat video ini. Awal-awal artinya ketipu. Ketipu. Wih, tiga buah nonton loh. Oke. Kan deh. Tadi copyright, copyright. Jangan, jangan, jangan. Aku udah pernah nonton sih, soalnya aku bosen, gabut. Dan apakah ini akan ditonton? Jangan habisin durasi aja. Ini kan tadi video pertama ya, yang paling pertama. Ini ada video pertama yang pakai suara aku sendiri. Ya Allah. Intro cek. Aku minta foto bawa uang banyak <laughs> itu ada forest Tom apa ya ini aku mau ngasih ini di situ di, di, di. kita nano spektrum yang dibuat oleh School Network. Internet juga tadi, pas awal-awal juga udah aku taruh. Misalnya juga ada di sana ya, sekarang ya nonton. Gak jadi lah, copyright. Apa sih yang tidak copyright? Utama service SpongeBob. Kopek tidak ya? Kayaknya tidak. Kenapa jadi komen lah? Ya, ya, ya, oke. Okay. Oke. Okay. habis nih ya autonya wah berbandingan kenapa nih ini sama channel tidak terlalu jauh sih jauh amat lah aduh kotak aku apa ini video apa apakah kita bisa mengenalnya nah ini adalah udah segini saja kah oke okay, oh, awai, dadah Awai. dadah